Thank you. Hi guys, hi guys, hi, kumusta kayong lahat? Ayan, at ako'y nagbabalik sa aking channel. Ayan. Uh, naisip ko na gumawa ulit ng tanong at nagtanong ako sa mga ka-YouTuber ko at sa mga kagrupo ko sa kagrupo ko pala sa Facebook page at syempre sa dati naming grupo at mapala sa pala pala sa hi Nagpapasalamat po ako sa akin dating grupo yung jamming team kasi gumawa sila ng mga video nila. Ayan. And I'm happy kasi at least ma-expose ko sila sa aking YouTube channel. Yan. So, they make a video. Uh, dahil sa tanong ko, ano bang gusto nyo? Yung malaki na malambot o yung matigas na mait? maliit maliit pero matigas ayun yun yung question ko so they make a video and ito po ang naging premiere ko ngayong gabing to. Thank you, thank you sa lahat po ng mga gumawa ng video, sa mga grupo po. Uh, thank you si si Jenny uh, Patoy. Yan, ang aking friends sa Facebook. Uh, may mga grupo siya. Also, thank you sa new jamming team na na reunited again. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa tulong nyo, nagkaroon tayo ngayon ng video. <laughs> Ayan. na pagtatawanan. Then, thank you sa lahat po ng tumulong at gumawa ng video na makakasama ko sila ngayon dito sa aking premiere night. Thank you, thank you sa inyong lahat. And God bless you all. Ayan. Hi, hello everybody. Hello, hello, hello. Yeah, eto na naman tayo, ang kapilyahan at kanotihan ng aking kaibigan na si Cathy's Channel. Hello, Cathy. Uh, kumusta ka na dyan? Ang napakapilyang uh, babae. At uh, meron siyang katanungan, tinatanong niya sa akin kung ano ang mas okay, mas masarap, mas maganda kung uh, yung malaki pero malambot or maliit pero matigas. Ano kaya ang dapat doon? <laughs> Para sa akin gusto ko sana malaki pagkatapos matigas. Kaya lang, uh, ang hirap mamili naman dyan kaibigan. Grabe. Oo. Ano ba ang pipiliin? Saan ba natin i-apply ang mga katanungan mong yan? Hindi ko alam eh. Ha? Ah, Okay sana yung malaki ha. Kaya lang kung malambot, parang ano no, hindi ba? Walang kwenta. <laughs> Mahirap ka pa. Not unless na papalakihin, papatigasin ng, ng kasama mo. <laughs> eh, o yung ano naman, yung namang maliit. Yeah, maliit. Maliit. Matigas. <laughs> maliit na matigas. Kaya lang, baka wala naman maramdaman sa sobrang liit. <laughs> Salbay ka, Kathy. <laughs> anyway, bahala ka na. Ayun na. Eh, hindi ako makapamili. Basta ako, uh, kung ano yung pinaka at pinakamaganda, doon ako. Okay? Hello, Sissy Labs. Sagot ko dun sa tanong mo na malaki o malaki na malambot o mas maliit na matigas. Ang sagot ko ay malaki na malambot. Kasi ang malaki pwede mo patigasin. <laughs> Depende yun. <laughs> What's up? It's your boy Franco. At ang, ang tanong mo, Kati, is malaki na malambot or maliit na matigas? Um, para sa akin, ang gusto ko pa rin is malaki na malambot kasi mahirap pag maliit eh. Mas gusto mo yung meron kang na na hawakan na ano eh. Mal malambot man siya pero nahawakan mo malaki. Hi, shout out kay Sisi Labs, Kati Channel na nagtatanong nito. Natawa naman ako nito kakabukas ko lang ng Sisi tapos ganito yung nabasa ko. Nakakatawa naman yung tanong na to. Ah, well, ang masasabi ko is ano, siguro maliit na matigas na lang yun na lang ayan bye bye please subscribe Mitch channel Taiwan thank you oh, malaki na malambot maliit na matigas saan ka? malaki na malambot bakit? Mm Sarap kilamas. Yun. Malambot. Hey guys, may nagtatanong. Ano ba daw gusto niyo? Malakal na malambot o maliit na matigas? Ano nga ba? <laughs> Siguro doon ka nalang sa maliit na matigas. Kaysa naman sa malambot, di ba? Hi, Juts. At saka sa performance naman yun. Hindi naman sila. Diba? Hello po, uh, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, meron pong tanong sa akin si Ma'am Cathy, uh, aking kaibigan. Ang kanyang katanungan, anong gusto niyo? Yung malaki na malambot or maliit na matigas? Para sa akin, mas okay na yung malaki na malambot. Kasi titigas din naman yan eh. Yun, yun. Hi, Sisi loves Ayun. Ito na, ito na. Sagutin ko na to, no? Ito yung tanong mo, Sisi loves Anong gusto nyo? Malaki na malambot? O maliit na matigas? Sagot ko dito, Sisi loves Doon ako sa maliit na matigas. Masarap kaya kapag matigas okay lang na maliit. Kaysa naman malaki, pero malambot naman. Hello! Um, isa akong kaibigan na nag-request. Gagawa daw ako ng video at may tanong siya sa akin. Pinapapili niya ako sa dalawa. Yung tanong niya is, kung papipiliin ako sa dalawa, ano daw po ba yung pipiliin ko? Yung malaki na malambot o yung maliit na matigas? Siyempre, pipiliin ko yung malaki na matigas. Mmm, sarap. <gasps> Kasi, yung malaki na malambot, pwede mo pang patigasin yun. Eh, yung maliit na matigas, di yan abot. Yun lang sagot ko. So guys, sasagot lang tayo ng mga katanungan ni Pusa. Walang magagawa yung babae yun. Yung likot ng likot na isip, yung mga kabastusan yun. Ay hindi. Bastos yung pagdating sa akin kasi. hindi. Ito, gusto niya, sagutin ko daw yung tanong niya. So ito na, ano ba yung tanong mo? Ano gusto ninyo, malaki na malambot o maliit na matigas? May tumatawag sa labas. <laughs> okay na din man na yung tumatawag. Sige, malambot na malaki o maliit na matigas? Ako wala. Sa'yo nga, ikaw ka tatanungin ko ano gusto mo. Na malaki na malambot naman. O maliit na matigas. Ang liit naman. Sa akin wala. Wala akong mapili kasi gusto ko malaki, matigas, hindi ano naman yung gusto mo eh, pa, ka pa. Sabihin mo lang kasi namimiss mo. Tapos, idadaan mo pa sa chat-chat. Ikaw ba naman? Sus naman, pakipot pa tong babaeng to. Nagigilit sa iyo. Nagpakipot-pakipot ka pa dyan. Namimiss mo lang naman. Idadaan mo pa talaga sa video na to ang kalibugan mo. <laughs> Magdamay ka pa ng iba para malibog din sila. Labas ako dyan. Ikaw lang. Bye! <laughs> So, so, so, so, so, yun na yun. <laughs> Langya ka lang kasi. Kala mo di ka malibog ha. Ayun. Ah... <laughs> kung ano yung mga iniisip nyo, ba't ako nagtanong, yun, yun, na yun, yun na yun, yun. Pero at least marami naghahangad sa matigas na malambot. At, uh, oo nga naman, biting ka naman pag maiksi na matigas. Ako nga naman, di aabot. <laughs> Basta kung ano yung iniisip niyo, yun na rin yung iniisip ko. Di ba? Yung ganun lang yun. Uh, thank you talaga sa inyong lahat. Sa grupo ni Jenny. Jenny. Uh, Team Katanga uh, Franco Pigeon Love, Sweet Honey 79, uh, Noemi, ayan, yung mga taga Saudi, yan mga kaibigan ko, mga new jamming team. Thank you, thank you sa inyong lahat. And uh, thank you po sa lahat ng mga pumunta dito sa akin. uh, ah, premiere. Yeah. <laughs> Thank you, thank you talaga sa inyo lahat. Natatawa ako. Walang yaka lang kasi binuko mo ako visit ka. no? I love you na lang tayo. At least at chat lang tayo nag-uusap, di ba? Thank you.